me perguntando o que em mim é tão difícil que fazer não me escolher. Caminhei sobre águas, mente Thank you.